Halo bosku, welcome back to my channel di channelnya Slaughter Independent nih bosku. Oke bos, uh, di sini kita akan berbagi pola lagi ya. Di sini gue akan berbagi pola dan juga uh, intinya pola lah, pola ya, pola bermain di game Mahjong Waste 2 ini dengan gue di sini bawa modal 35.000 dan untuk di bettingan ya gua di sini pakai di bettingannya langsung di bettingan 1000 ya Oke dan semoga aja untuk kesempatan kali ini ataupun di percobaan kali ini gua bisa dikasih profitan lagi ya Oke Oke dan ee, eh, buat kalian ya jangan lupa untuk selalu support channel gua dengan cara di like, komen, dan juga di subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan eh, update-update uh, terbaru ataupun konten-konten terbaru dari channel gua ya oke okay? Oh di sini kita langsung aja ya, langsung uh, ke dalam gamenya aja ataupun ke dalam videonya aja bakalan seperti apa ya di sini gua nggak terlalu targetin untuk di uh, kemenangan kita ya ya syukur-syukur sih syukur-syukur kalau misalkan kita dapat jackpotnya ya emang itu yang gua cari yang gua harapin gitu kan tapi gua nggak nggak targetin gua nggak patokin gua harus dapat jackpot ya jadi di sini gua uh, udah dapat profit aja gua udah udah bersyukur banget lah gitu ya jadi Eh, kalaupun kita cuma dapat profit ya nggak jadi masalah gitu ya kan <clears throat> oke okay, uh, eh, di sini gua udah coba di uh, spin otomatis ya ataupun uh, autoplay dan untuk di spin otomatis kita kali ini gue langsung pakai di 30 tadi ya 30 otomatis ataupun 30 kali autoplay hmm dua wheelnya enak banget ya tiga ya sampai tiga wheel tadi ya, bisa kasih gratisan belum ya santai hmm. ngotip handphone siapa itu ya <laughs> sudah abaikan dan <clears throat> untuk di 30 kali autoplay tadi uh, ataupun 30 kali spin otomatis tadi lumayan sih ya uh, eh, gue dapet ini ya profit 22.000 22.000 eh bukan 22.000 ya 35 35 sekarang jadi 52 hmm berarti adalah uh, berapa ya 17 ya 17.000 baru dapet profit gue <laughs> tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa gua bakalan coba lagi dan untuk di yang kedua ini gua coba di ini ya gua coba di eh, berapa tadi 50 ya 50 spin otomatis ataupun spin uh, autoplay dan untuk di bettingan masih sama ya masih sama gua coba di bettingan 1000 tapi gue juga uh, lupa nih ya masih belum pakai nih iya gue uh, sempet ada sih ya sempet ada yang rekomendasiin ke gue uh, kalau gue suruh pakai polanya yang uh, apa sih ya gue kan sering tuh yang pakai pola uh, kayak skater tunggal gitu ya kan gue sering tuh ya kan pakai kayak gitu cuman Hmm, apa ya gue lupa lagi kemarin tuh ada yang uh, masih subscriber gue sih masih subscriber gue dan dia juga uh, bilang katanya e, bang coba dong pakai spin eh pakai pola ini bang gue lupa lagi gue lupa ya gue lupa aduh sorry banget gue sorry banget eh apa sih ya tadi eh ah. ya elah sampai lupa lagi gue <laughs> kampret emang eh jadi disuruh dua spin tapi dua dua spin itu uh, satu satu baris gitu ya jadi maksudnya uh, sejajar gitu ya kan nah ini kan kalau misalkan kayak gini kan uh, sejajarnya ke samping ya jadi ini uh, sejajarnya itu ke atas gitu ya jadi dari atas tuh dari atas uh, sampai ke bawah itu uh, dua dua spin ya bukan dua spin dua scatter jadi langsung digasin ke uh, apa ya spin otomatis ya kalau nggak salah spin spin otomatis itu uh, katanya katanya uh, auto dapet dapet skater terus katanya <laughs> gitu iya gue lupa lagi tadi gue mau cobain ya cuman udahlah nggak apa-apa <laughs> ya uh, eh, gue uh, soalnya di sini gue pengen pakai masih pakai pola yang sama dulu ya mungkin next lah mungkin next gue bakalan uh, coba ya gue bakalan coba uh, spin kayak gitu ataupun uh, pola polanya kayak gitu itu kayak gimana ya pokoknya nanti gue bakalan coba lah intinya kayak gitu ya uh, pokoknya buat kalian juga nih yang pengen uh, gua apa ya intinya uh, request lah request dari kalian kalau misalkan uh, pengen pola kayak gimana ataupun pengen gua bermain di game apa itu uh, bisa lah bisa bisa ya insa uh, bisa bisa gua ini ya bisa gua ikutin lah ya semoga aja gua bisa ikutin kan gitu Oke, uh, dan di sini gue langsung masuk lagi aja ya ke video kita ataupun ke gameplay dari kita. Dan untuk di sini gue udah pakai di bettingan 3000 nih sekarang. Gue uh, agak sedikit <laughs> barbar nih, soalnya bettingan 1000 segitu-gitu aja dari tadi ya, dapat scatter kagak ya kan. <laughs> Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa segitu juga udah udah lumayan kalau kata gue. Oke. Okay Hmm, dua panjang ya. Hmm. Dapat loh. Cakep ya. Hmm. Gue coba di ini ya, autoplay ataupun spin otomatisnya di 10 aja ya soalnya takut gak nyampe ya coba. tadi e, saldo gue udah tinggal 30 ribu hmm, sekarang masih anjir masih masih belum up ya coba tiga wheel mm -hmm. wih cakep nih pecah nih oke mantap cakep asik menang super luar biasa langsung ya 193.000 mantap langsung 223 nih saldo kita ya gua naikin lagi di bettingan 5000 nya jadi eh tahu nih gue juga emang eh, kayaknya kebiasaan gue sih ya kayaknya kebiasaan gue jadi kalau misalkan udah nge-up itu gue eh, kebiasaan banget pasti naikin bettingan lagi ya naikin bettingan bettingan bettingan bettingan terus aja kayak gitu ya jadi ya hmm, gimana sih kalau menurut gue semakin gede uh, bettingan yang kita pakai kayaknya semakin gede juga kemungkinan uh, kemenangan kita itu prinsip gue kayak gitu aja itu <laughs> ya kalau buat kalian sih eh, terserah lah tapi kalau dari saran dari gua kayaknya jangan sih jangan jangan kalian ikutin karena eh, itu hmm, apa ya bisa dibilang itu sangat sangat tidak merekomendasikan ya jadi jangan lah, jangan kalian pakai pokoknya jangan ya itu bahaya banget bahaya banget daripada kalian rungkat gitu <laughs> ah nice banget akhirnya dikasih free spin di bettingan 5000 dan ya saldo kita juga masih banyak ya 197.000 semoga aja di sini kita bisa dikasih profit ataupun dikasih jackpot ya asik uh, udah lama juga sih gue nggak dapet jackpot nih udah lumayan lama ya kayaknya kalau misalkan sekarang dikasih jackpot itu gitu adem banget gitu ya enak banget gitu ya <laughs> kacau sih hmm. mana ini nggak ada isinya ya <laughs> kacau banget Oke, pecah di akhir kayaknya sih. Hmm. Uh, langsung 300 enggak ke. Uh, uh. Coba lagi. Oke, nice. 5 bulat. Oke, itu yang simbol kayak rumah-rumahan kayak. 2 bulat. Wih, nggak berhenti-berhenti loh. Dia sih loh. Connect terus loh. Ayo dong itu yang ah nggak ada kampret jadi kalau misalkan simbol itu tuh enak banget ya eh tapi nggak apa-apa menang super luar biasa ya 538 nih 538 udah udah gede <laughs> banget nih ya kayaknya hmm, enak udah sih pecah di akhir ini mah nah nice banget kan udah pecah di akhir ini gue yakin gue jamin nih tuh kan menang luar biasa 214 hmm, nice dapat satu jeti cakep banget nggak tuh auto cabut ini mah pokoknya langsung auto cabut aja ya jangan ditahan-tahan pokoknya auto cabut daripada jadi penyakit kan bahaya banget itu <laughs> Beh, cakep nggak tuh? Kemenangan total gue dapat berapa? 894.000 ya bettingan 5000 cakep banget cakep oke dan di sini gue kayaknya uh, bakalan kabur aja ya kabur aja cabut nih uh, bahaya kalau kita terusin ini bahaya banget ya buat kalian ya yang pengen ikutan bareng-barengan sama gua gitu mainnya di situs apa gua cantumin aja nanti di pin komen dan juga di deskripsi ya oke okay? pokoknya terima kasih buat kalian yang selalu support channel gua terima kasih banget pokoknya selalu sehat buat kalian dan sampai bertemu di video gua yang selanjutnya